Günaydın DXN Türkiye. Bundan soraki ITSI SSD katılın. DXN Türkiye, olacak siniz. Günaydın DXN Türkiye. Başarılar DXN Türkiye. DXN ailesine hoş geldiniz. Heidi. DXN Türkiye. İtalya'daki kampta buluşmak üzere. Günaydın diyeksen Türkiye. Vasalira diyeksen Türkiye. Haydi diyeksen Türkiye. Bundan sonraki ITSI'ya sizden katılın. Haydi diyeksen Türkiye. DXN Alyasine. Hoş geldiniz. Basarilar DXN Türkiye. Haydi DXN Türkiye. Deizan ailesine hoş geldiniz. İtalya'daki kampta buluşmak üzere. Değilsen Türkiye en iyisiz olacaksınız.